හරි හරි හරි හරි ඕකේ කවුල් හරි ඕකේ අයිබුවන් ශයෆම් YouTube චැනල් එක ෆේස්බුක් එක ඉන්ස්ක්‍රෑම් එක ටික්ටොක් එක ඒ මොකේ මේක දායි දන්න ඉතින් හැමෝටම අයිබෝවන් මේ අද අපි බොහොම විශේෂ වැදගත් කෙනෙක් එක්ක තමයි කතා කරන්න ලැස්සෙන්නේ ඒ කෙනා තමයි ඉන්න මෝඩ ඒ කෙනා තමයි මිනුක එම් මිනුක තමයි අපිත් එක එකතු වෙලා ඉන්නේ ඔයාල පහුගේ කාලෙ දකින්න නැති ටික්ටොක් කල ෆේස්බුක් එකේ කැලෑ පත්තර විතර වැදුන්න ඇත්තේ අනිත් හැම තැනකම මේ මනුස්සය හිටිය. මේ බර බොන්න ඕන ප්‍රශ්නයක් කියලාර කටෙන්් ටිකක් කරගෙන ඒ කටෙන් කරපු ඒ මල්ලි තමා මේ ඉන්නේ. ඉතිං පුතා පුතා මේක කරන්න කවුද මංහනවට උත්තර දෙන්නවා ඕකේ රයි වැරදි නිවැරදි කිරීම බෑ ඒව බෑ මමහන්න මොනද උත්තර දුන්න හරි රයි මොකත් මංහහිටි හරි මිනුක තමයි වෙල්ලඉන්න හැමෝ මහන්නේ එකම ප්‍රශ්න මිනුක මම දැක්කවය ගොඩ සම්මුක සාකච්ඡාවලට සම්බන්ධ වෙලා තියෙන හැබැයි මගේ මේ සෙක්මන් ගොඩක් වෙනස් මම ඔයාගෙන් හන්න වගේ නම නෙමේ මම හන්නවාගේ නව දන්නවන නම දන්න අයුනට සම්පූර්ණ නමහන හෙමේව තියෙනවානේ මම හන්න ඔයාගෙන් ඔයාගේ ගර්ල් ෆ්‍රෙන්ඩ්ගි තම මොකක්ද ඔට සිින්දුවටන්න වේදතරේ YouTube ah, වීඩිය ඒ ඒ උතර බේද ඒ ප්‍රස බේද එක බොන්නෝල් ප්‍රශ්න දෙන්න ස්කොලයනන්න එක දාන්න පා ප්‍රශ්නය කොහොමද මේ කන්ටෙන් වලට ඔය ආවේ මම කන්ටෙට් වලට ආවේ නෑ මම කරා කොහොමද කරේ ඕන්න ඒ කටෙන් අදහස් කොහොමද ඔයාට එන්න ඔයා හිතනවද යාලුව සපෝට් කරන හිතන්න එබැයි අදස් නැතු බඩ එන්නේ නෑහැබේ නෑ ගෙවල්ගොත් මං කටෙන් කරන්නවා ගෙවක්කො මං කලුත කලුත ටවුන් එක නෑ නෑ ඉස්කෝල ඉස්කෝල මුලින්මගේ තිස්සර තිස්ස මන්ද විද්‍යාල කලුත දැන්යන්නේ මේ පානදු සුමංගල කේන්දගල්ල තින හෙමිට කතා කියන්න දැම්ම ඇත්තට මහන්නේ කොහොමද මේ සෝෂල් මීඩියාවලට ආවේ ආවෙ නෑ මම. කරා. පළවෙනියටම වෛරල් වුණ වීඩියෝ එක මොකක්ද? පළවෙනියටම වෛරල් වුණේ මට මතක නෑ ඇත්තටම. පළවෙනියට වෛරල් වුණේ කිසිම සම්බන්ධයක් නැති එක බොන්නෝර් වර්ෂයක් වඩ මේ ඩොබ්බෝ ශානුක්කරකී මතද අයිස් කෙටේ අයිස් කෙටේ ඔල දැකලදී මිනිාගේ මේ YouTube නියම් ටික්ටෝක ඇක්ක නියම් මං කරා ඒක තමයි මුලින්ම මුල්ම පලොස දාහාවයකින් තමයි පලොස්ල දහ දැන් කියකින්නවත් දැඉන්නවා හැත්තදා හැත්තදා මොන විෂයධාරාවගෙන්ද උසස් පෙළ කරන්නේ එකයි මේකයි අ මම ප්‍රශ්න අහනවා ඔයා උත්තර දෙනවා. මම කරන්නේ මැත්සලි. මැත්සලි. ඇයි මේ මේ මේ මෙහෙම දෙයක් කරන්න හිතුනේ? ඔයාට පාඩම් කරන්න පුළුවන්. ගෙදර අම්මලා තාත්තලා වියදම් කරන්න ඒකටනේ. පාඩම් කරන අම්මලා දාලා දැම්මම ගෙන්නලා දානවා මෙතනට. ඒක තමයි මේ මිනිස්සුන් දැක්කම කරන්නේ. ඉද වැරදින්නේ මැච් කරනවන මේ ඒව කරන්න ටික්ටොක් කරන්නේ ඔය ළමයින් වැරදි පූරාදර්ශයක් දෙන්නේ ඒමතයි පොඩ්ඩ පොඩ්ඩ ඩාම්මෙන ඩුම්ගෙන ඒ ගරන්ගන්න ප එදම මැට්ස් කරන්න ඔකුල බව දන්නවද හොඳ මෙතන් දෙනවා මැස් කරන්න ඉති ඔය මැත් කර මැත් කරලා ඒ එහෙම කරන්න අපිටත් මෙහෙම කරදරන්න මෙතන වීඩියෝ කරන්න ප්‍රෝග්‍රම් කරන්න හරි කරදර ඒක පොඩ්ඩක් කට් කල ගන්න විදර ඉලිකන මිසක් දාගම් ඒ අවුල්ද එකන කපල නෑ මට කියන අවුල්ද නෑ අවුල්ද නැද්ද නවාඩල් මට අවුලන්නේ එ කත් කරන්න හරි අපි ඊළඟ ප්‍රශ්නටව කවුද පවුලඉන්නේ ඔවුල ඉන්නේ නඒකත් අනතින්ටෝල හැබ ඇව්වා කවුද පවුලි නැත්තේ නෑ හරි ඔන්න මේ දැන් කොහොම ලැබෙන ප්‍රතිචාර අහන ප්‍රශ්නය ඔයා මේ කන්න කැමති මොනවද ප්‍රශ්නය ඇහුව කියන්න බ ඒ විශේෂ දෙයන්න ඕන දෙයක් කන කොහොමද මේ වෙනස් විදිහට හිතෙන්නේ මොකක්ද එකැන් ඔයා කොහෙදිද මේ ඔයා මේ ඔලුව කොහරි වැදුනද වැටුනද නැත්තම් මොකක් දුනේ නානකොට පීනසේ වගේ එහෙමද ආට මොකක් දෙලා තින ඒකමකා මටත් මං මැච් කරේ නෑනේ ගත්තත් නැ මේමයි අපි ඕනම දෙක වෙනස් ඉදිරි හිතන්න බයි නේද නැද ඕ ඉතින් දැන් ඔවාවගේ අයින්නවන එකොල හිතන්න නෑ වෙනස් විදිල් නික ඒ ඉන්නට ඉන්නවා ඉතින් මම හිතුවා ඒවගේ අයට මම පුරුදු කරන්න ඔන්න සිද හිතන්න කිය ජාතමඟ එල්ලන්නවා එකට එම කරලි වෙලා දැන් මන්දන්න අයිම ඒ වගේ මෙක්කෙන එක එක්ක දැම්ම කියලා ඉමන් දැම්මතර ඉන්න ඔයට දෙ ආව ගමන ගැන සතුටුයිද ලිෆ්ටකින් ආවෙතිී කොච්චර වෙලා ගිහිල්ලද ඔය වීඩියෝ එක දැන්? විනාඩි 5 8යි. ඇතිනේ. වෙන වැදගත් දෙයක් අපිට කතා කරන්න නෑ. මිනුක ඉතින් සන්තෝසයි මේ ඒ කියන්නේ පොඩි කාලේ නේ ඒ කියන්නේ මෙහෙම දෙයකට සම්බන්ධ වුණෙක් ගැන ඔයා ගැන ඔක්කොම දන්නවනේ. ඔව්. හැමෝම දැන් තොරතුරු කියලා තියෙන. අපිට කතා කරන්න දෙයක් නැහැ නේද? ඇත්තම නෑ. මේ වැදගත් මොකුත් නැහැ. ඔව් එහෙමත් කියන්න බෑ. ඒක ඒක කිව්වා ඕම කිව්වා. ඒවත් කිව්වා. අපරාධන මේ වීඩියෝ එක දාන එක ඒගේ ඉතින් කලින් කියන්න තිබ්බන යන්න එන මේ අපේ YouTube චැනල් එක සබස්ක්‍රයිබ් කරන්න ෆෙස්බුක් එක මේ වීඩියෝ දැක්කුච්ෂයා කරන්න මෙයාට කැමතින අපි හිතන මේක වෙනස් දේ වීඩියෝ එකක් වෙන්න ඇති කරනේ හිතනවා හිතනවා ෂයා කරන්න ලයි කරන්න හිතනවා වෙනස් විදිේ වීඩියෝ වෙයි කියලා මෙයා කියනවා මම හගරින්වා සබස්ක්‍රයිබ් කරන්න ලයික් කරන්න ශයා කර වීඩියෝ කිවරයි තැංකු ඔයා මොනවදේ කිසිම එකක් නෑ වැඩන්න එන්න එන්න යන් පරාද ඒ ඉන්ටවේ කියන් යා මොනාරි කම ගිහිල්ලා